cheguei é diferenciado, hein? Esse bicho aqui, ele já começou o golpe do helicóptero maluco, hein? Começou, er, começou errado aqui já, hein? O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Rápido, virado na desgraça. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu, Foi você que comprou os dois, o meu e o seu. Eu não posso jogar, filha da puta. Olha pra isso aí. Eu sou humilhado do meu vídeo. Round 1. Fight.